hello and welcome friends Kotlin सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो कॉटलिन की है ठीक है तो कॉटलिन में क्या सीखेंगे आइए आपको दिखाता हूं हम आज लूप लगाना सीखेंगे और फॉर लूप कैसे लगाएं ठीक है पाइथन में जावा में सी में सी प्लस प्लस में ठीक है इन सब में और जावा स्क्रिप्ट में भी आपने देखा होगा कि लूप कैसे लगाते हैं ये मैंने सिखाया है तो यहां पर फॉर लूप कैसे लगाएंगे तो यहां पर न्यू पे आता हूं और फिर प्रोजेक्ट न्यू ले लेते हैं हम इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे कॉटलिन दिया हुआ है यहाँ पे ग्रूवी दिया हुआ है तो हम कॉटलिन पे टिक कर देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यह इस तरीके से आएगा ठीक है तो अब इसको एक नाम दे देता हूँ ठीक है जैसे मैं कर देता हूं टीएसआई एक नाम दे दिया मैंने टीएसआई एंटर प्रेस करता हूं ठीक है अब एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर देखेंगे कि टीएसआई जो नाम दिया था हमने वो यहीं पे आ रहा है तो डबल क्लिक इस पे कर दीजिए और आ जाइए कहां सीधा सोर्स फाइल पर और राइट क्लिक कीजिए फिर न्यू पे आ जाइए और फिर कॉटलेन क्लास फाइल पे क्लिक कर दीजिए ठीक है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर फाइल दिखाई पड़ेगा यहां पे क्लास दिखाई पड़ेगा यहां पर इसको कुछ नाम दे देता हूं ठीक है ट्रिपल यू यही दे देता हूं और फाइल पे क्लिक करना है आपको जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पे इस तरीके से आ जाएगा अब इसको फन मेन कर देता हूं मैं मेन फंक्शन बना देता हूं और फिर एंटर करके नीचे आएंगे ठीक है तो नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर कर्ली ब्रेसेस को आपको कर लेना है ओपन ठीक है कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गई अब आपको क्या करना है अब आपको सिंपली यहां पर लिखना है वैल अब इस वैल के बारे में ये जो वैल लिख रहा हूं मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किसी अन्य वीडियो में यहां पर कर देता हूं fruits F R U I T S ठीक है तो ये फ्रूट्स कर दिया हमने और फ्रूट्स करने के बाद क्या करना है इज इक्वल टू यहां पर लगाना है एरे ठीक है अब एरे के भी बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लिखता हूं मैं एरे ऑफ किसी अन्य वीडियो में करेंगे डिटेल में अभी फिलहाल इसको देखते हैं हम कि कैसे हम ये प्रिंट करवा सकते हैं ठीक है तो एरे ऑफ लिखने के बाद यहां पर आपको डबल ट्रेड कोर्स में फ्रूट्स का नाम देना है लाइक यहां पर मैं दे देता हूं M A N G O mango दे दिया हमने फिर यहां पर कॉमा देंगे ठीक है फिर यहां पर देंगे हम papaya P A P A Y A तो ये दे दिया हमने पपाया उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा देता हूं और कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पे दे देता हूं मैं orange O R A N G E यानी कि हम इसमें केवल फ्रूट्स के नाम ही लिख रहे हैं ठीक है फिर यहां पर मैं क्या करता हूं यहां पर मैं दे देता हूं लाइक एप्पल ठीक है तो ये एप्पल दे दिया तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स का ग्रुप हमने बना लिया एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर डबल कोर्स ओपन भी रहेगा अगर हमने क्लोज किया है तो ओपन भी रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से हमने कर दिया ये दूसरा ओपन हो गया इसको हटा दीजिए ओके तो ये हमने कर दिया अब ये करने के बाद आपको क्या करना है जैसे ही आप इतना कर लेंगे तो आपको सिंपली नीचे आना है और नीचे आने के बाद अब लगा देना है फॉर लूप ठीक है तो फॉर लूप कैसे लगाएंगे यहां पे लिखेंगे फॉर आपको याद होगा पाइथन में हम कैसे लगाते थे एक वेरिएबल बना लेता हूं ए नाम से ठीक है लिखता हूं ए इन अब यहां पे बनाया मैंने स्ट्रिंग तो फ्रूट्स कर देता हूं स्ट्रिंग फ्रूट्स के नाम से तो बनाया हमने तो ये फ्रूट्स कर दिया हमने और फ्रूट्स करने के बाद इस ब्रैकेट को करिए क्लोज और लूप की बॉडिंग करली ब्रैकेट से बनती है ये तो आपको पता ही है तो एंटर प्रेस कर दीजिए अब अब एंटर प्रेस करने के बाद क्या करना है जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमको प्रिंट करवाना है तो यहां सिंपली लिख देता हूं प्रिंट ठीक है और यहां पर प्रिंट लिखने के बाद मैं लिख देता हूं एल अब एल लिखने से क्या होगा इसके भी बारे में बाद में डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल लिख देते हैं केवल और यहाँ लिख देता हूँ ए आपको याद होगा जावा में हम एल भी लिखा करते थे तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम और यहाँ पर रन पे क्लिक कर दीजिए ठीक है और यही हमारी फाइल है ना डबल क्लिक कर देता हूँ देखते हैं रन होने पे क्या होता है तो यहाँ पर जैसे ही ये फाइल रन होगी तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर केवल ए ए ए ए, ए, ए प्रिंट हो रहा है ठीक है अब ये ए ए प्रिंट होने के पीछे चक्कर क्या है कि यहां पर हमने डबल एटेड कोट्स लगा दिया है ठीक है ये डबल एटेड कोट्स आपको नहीं रखना है आपको सिर्फ बिना डबल एटेड कोट्स के इसको सेव मतलब रखना है ठीक है और यहां पर आप रन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास प्रूफ्स के नाम आएंगे रन होने पर ठीक है और लाइन भी चेंज होती रहेगी यहां पर देख सकते हैं मैंगो पपाया ऑरेंज और एप्पल आ रहा है ठीक है अगर मैं ये एलन हटा देता हूं तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी आपको कि आप अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं इस एल को हटाता हूँ और फिर आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं अब ये प्रोग्राम रन हो चुका है यहाँ पे देखिए मैंगो पपाया सब एक में आ रहा है तो एक में तो लिखना नहीं है तो यहाँ पे एल लगा दीजिए ज्यादा बेहतर है और यहाँ पर रन करवा दीजिए तो अब रन करवाएंगे तो अब अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आएगा जैसे पहले हो रहा था तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video